Tava eu com meu amigo Troll acá. e eu decidi fazer umas fotos aí, ¿vale? Entonces el Troll me, me invitó a su, seu sítio de origem, assim, e eu Y hemos decidido fazer umas fotos aí criar um cenário para ele e isso, então, mais que nada, o que eu queria era ver os efeitos de cada ponto de luz e como isso cambia, como isso cambia na foto, né? Na imagem, assim. Então, para fotografia final, assim, eu usei quatro pontos de luz e fui rugando vendo como como cada uma cambia, assim. Vale. Então, he criado um cenário aqui para ele. Então, eu tinha cá eu tinha na foto, na foto minha vieja que foi carcomida assim, por umas polias. Fazendo essa foto tá? Vale. Tava comida aí, eu decidi. Eu mirei essa foto, mirei o troll. pode ser que dê um bom fundo cá. Mas comecei a armar assim na minha cabeça. Né? Então, vim a ideia assim de ser como. Queria criar um ambiente noturno, assim Entonces he decidido hacer el troll así como... He decidido hacerlo en un laguito, así, imagínense, un lago, pa, de noche, un ambiente así medio misterio, así, ¿no? Entonces yo tenía esa pizarra y usé eso para hacer el, lago. Lo he cubierto acá con celofán verde para oscurecer, ¿no? Y para dar un tono ahí medio pantanoso, sé yo. Y usé unas canicas así, ¿no? Sabes, canica. Vale. Y... En el fondo del lago yo usé unos espejos así. Vale. Espejito ahí. Vale. Entonces... Entonces... Vamos a armar Voy Vou mostrar cómo quedó ahí ese escenario. e e y, mostrar como vou fazer uma foto por cada ponto de luz. essa é a ideia vou fazer uma foto por ponto de luz para ver como vai cambiando aí a imagem ¿vale? Vamos, vamos ver como queda. Então, eu já tenho mi luz principal acá, el rebatedor, e essa luz azul acá. E acá também vou lançar um com o Palo Santo, que é o que eu já tinha se tu tienes na máquina de humo o que se yo, de hecho daria melhor resultado aí. E essa luz de fundo acá e tu vai ver aí os resultados. Então agora eu vou a uma foto com cada luz, ou seja, uma luz, uma foto com a luz principal, a luz principal uma luz de fundo, depois vou a poner o rebatedor e depois essa luz acá para ver como, para que tu veja como cada luz é, dá uma diferença aí. Né? Então vamos. Então vou fazer agora uma foto aqui só com a luz principal. Agora vou fazer, vou prender aquela luz de fundo e vou fazer uma foto assim, luz principal, luz de fundo. Agora vou agregar ele é rebatedor, né? O rebatedor vai dar esse contorno cá e também vai contornar é, contorna cá e, e, e a barra também, né? Dá um reflexo aí nas esferas do né? E. Agora eu vou agregar a luz azul no tá? e ela vai dar um tono aí um pouco mais azulado. здесь он стал плохим.